Junior RS yeah. Santa Catarina RS con otro beat Díselo Malandro Beats Tengo que seguir, no me detendré La vida es una, no me dejaré Tengo que seguir, no me detendré la vida es dura, no me dejaré, no me dejaré, no me dejaré. Yo tengo que seguir, no me detendré. La vida es dura, no me dejaré, no me dejaré, no me dejaré. No, no. He escrito más de mil canciones, con mi vida, pero aún así me siento nunca un sin salida. Mis temores siguen en el mismo sitio, sigue abierta la herida. No he podido vivir en paz, corazón no te olvida, corazón no te olvida. Sigo pensando en ti, ya no sé qué hacer. Creo que no vas a volver Aunque me lo prometiste Mi error en creer tu palabra y pensar Que me amabas Que me amabas también Todo te di cuando me necesitabas Estaba ahí, yo sí cumplí lo que prometí Si deseas ver estaré aquí te puedo olvidar Mi corazón roto quedó Fui un tonto al pensar en una relación Cuando solo solo querías El jugar conmigo El jugar, el jugar conmigo El jugar conmigo Tengo que seguir, no me detendré La vida es dura, no me dejaré La vida es dura, no me dejaré, no me dejaré. No. Pasa el tiempo, sigo pensando, te mando mensaje, pero no me has contestado. Aunque sigues viendo mis estados, lo último que dijiste fue, recuerda que te amo, que te amo siempre contarás conmigo. Te mando abrazos, te mando abrazos. Fuiste si serás de la que me enamoré, no habrá nadie más que ocupe tu lugar. Ocupe cuando te vi, supe que eras para mí cuando te vi supe que era la indicada, pero solo fallé, pero solo falle, pero solo falle, O más bien el destino no falló, fue bonito mientras durió, pero se acabó todas esas llamadas ahora mandan ojos. Los mensajes se quedan y visto, no hay contestación, no hay contestación. Tengo que seguir sin ti y enteros. pero yo, pero no puedo dormir, aunque aún no ocupas un lugar. la vida sigue, el karma te hará lo que me sigas a mí. que me a mí, lo que me hiciste amén.